Turvallisuus maailmassa ei ole mikään itsestäänselvyys ja sen kyllä voi jokainen ymmärtää ja havaita, kun miettii, mitä Euroopassa ja ympärillämme on viimeksi kuluneen vuoden aikana esimerkiksi tapahtunut. Suomi on tähän asti ollut yksi maailman turvallisimpia maita ja se johtuu siitä, että meillä on asiat hoidettu hyvin. Meillä on omat uskottavat puolustusvoimat, poliisimme on luotettava ja pelastustoimemme toimii siten, että pelastusapella saa melkein joka paikassa Suomessa lähes aina silloin, kun hätä on. Tämä ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys ja liika säästäminen alkaa jo vaikuttaa turvallisuuteemmekin. Suomen puolustuskyvystä pitää pitää huolta. Maamme turva on yleinen asenvelvollisuus. Oltiin Naton jäseniä tai ei, Suomea puolustuvat suomalaiset. Puolustusvoimien määrärahoja on nostettava. Kertausharjoituksien määrää on lisättävä, materiaalia on oltava riittävästi, kansainvälistä yhteistyötä on tehtävä ja ylipäätään sinisilmäisyys maanpuolustusasioissa pois. Puolustusvoimia tarvitaan. Edelleen, minun mielestäni Suomessa on maailman luotettavimmat poliisit. Mutta poliisin toiminnasta on nyt kyllä säästetty liikaa, eikä toimintakyky poliisilla ole niin hyvä kuin kuuluu olla. Poliisia esimerkiksi välttämättä saa paikalle silloin niin no, riittävän nopeasti kuin hätä on. Tämä ei ole poliisin vika, vaan poliisinkin määrärahataso on pistettävä oikealle tasolle. Kansalaisten on saatava poliisin apua riittävän nopeasti, poliisilla on oltava riittävä miehitys, jotta rikoksia voidaan ratkaista ja tutkia. Vakava rikollisuuden määrä kasvaa koko ajan ja poliisilla on oltava riittävät resurssit niiden tutkimiseksi. Moni meistä tarvitsee joskus ambulanssia tai palokunnan apua. Silloin kun hätä on, pitää apua saada paikalle nopeasti. Valtion on osaltaan turvattava, että palo, palo- ja pelastustoimen rahoitus on riittävällä tasolla ja johtaminen vakaalla pohjalla. Pelastushelikoptereita tarvitaan myös lisää. Meillä täällä Kaakkois-Suomessa ei ole lainkaan omaa pelastushelikopteria, vaikka lähes joka muussa paikassa Suomessa sellainen on. Meillä on paljon raskasta liikennettä, paljon turisteja. Ja joskus tulee sellainen onnettomuus, jossa apua tarvitaan todella nopeasti ja silloin pelastushelikopterista olisi apua. Apua pitää saada silloin nopeasti. Varmistamalla turvallisuudesta vastaavien tahojen toiminnan, eli puolustusvoimien, poliisin, palo- ja pelastuspalveluiden toiminnan, parannamme jokaisen suomalaisen hyvinvointia tässä meillä on tulevaisuudessa työtä.